सब्सक्राइब करिए डेटल मथुरा चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डेटल मथुरा चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको जिस सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं उससे सभी कंप्यूटर ऑपरेटर या जितने भी मेरे C S C V L Y हैं सभी को इस सर्विस से बहुत सुविधा मिलेगी तो दोस्तों आज हम आपको जिस सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है होम ग्रुप जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर की फाइलों को बिना कोई केबल कनेक्ट किए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं और कंप्यूटर में प्रिंटर को कनेक्ट किए बिना प्रिंट दे सकते हैं लेकिन आपके जितने भी पीसी हैं उनमें आप सभी को एक ही प्रकार का नेट कनेक्ट करना होगा तो दोस्तों होम ग्रुप के बारे में या ये कैसे काम करता है ये जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू लास्ट तक देखनी है होगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप देखिए आपका यहाँ नेट कनेक्ट है हाँ कनेक्ट इस पर राइट क्लिक मारेंगे आप राइट क्लिक मारने के बाद इसको आप ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद देखिए यहाँ होम ग्रुप से क्लिक करेंगे आपके तीन नेटवर्क हैं home group oh sorry home network work network public network तो आप होम नेटवर्क कर लेंगे जो कि मैं पहले से सिलेक्ट है तो दोस्तों होम नेटवर्क सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से होम ग्रुप खोलेंगे होम ग्रुप खोलने के बाद आप देखिए आ रहा है जॉइन नाउ जॉइन नाव करने के यहाँ क्लिक करते हैं ये पाँच रुपये क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों जो कि आपको अपने दूसरे कंप्यूटर से लेना है और पासवर्ड कैसे लेते हैं ये आपको हम वीडियो के एंड में बताऊंगा तो देखिए यहाँ मैंने पासवर्ड पैसे सेव कर रखा तो देखिए डालते हैं N G three D G nine J S one देखिए मैंने पासवर्ड डाल दिया मैंने पहले लिख रखा है पहले से ही नेक्स्ट करते हैं ये हमारा कनेक्ट हो गया देखिए आपको दिखाते हैं हम यहाँ मैंने माई कंप्यूटर खोला देखिए आपका ये मेरा दूसरा जो पीसी है वो यहाँ पर दिखा रहा है ये आ रहा उसकी जितनी फाइल है देखिए यहाँ पर मेरे इसमें डॉक्यूमेंट में ये है कुलदीप कुमार वर्मा इसमें वो फाइल नहीं है जो कि ये जो फाइल आ रही है मेरी दूसरी बार पीसी की आ रही है तो दोस्तों आपको यहाँ देखिए प्रिंट की और बताता हूँ प्रिंट कैसे देते हैं देखिए यहाँ पर वर्ड की फाइल खोलते हैं यहाँ पर यहाँ पे देखिए वर्ड की फाइल खोलता हूँ यहाँ पर जैसे कि मैंने ये फाइल खोली यहाँ देख कंट्रोल पी प्रिंट देते हैं देखिए ये आ रहा मेरा प्रिंटर जो ऊपर आ रहा है सबसे ऊपर ये आ रहा है जो कि मैंने होमवर्क के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से हम प्रिंट दे देंगे जो प्रिंट निकल जाएगा तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ मैं अब आप अपने दूसरे पीसी से पासवर्ड कैसे देखेंगे होम ग्रुप का तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो ये राइट क्लिक मारेंगे ओपन नेटवर्क होम ग्रुप तो आपको देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा होगा व्यू प्रिंट व्यू और प्रिंट था होम ग्रुप पासवर्ड दोस्तों तो ये आ रहा पासवर्ड तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से सब्सक्राइब करें